Hola, em dic Cristina, soc de Moscou, de Rússia. Aquest any he cursat un trimestre a la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona, on he estudiat traducció i interpretació. També he participat al programa del voluntariat lingüístic. El seu responsable Albert, gràcies al seu responsable Albert, eh, he conegut a molta gent d'altres països moltes coses noves sobre Catalunya, la seva història, cultura i sobretot llengua. Jo vaig començar a aprendre català fa 5 anys a la Universitat de Moscou amb les professores de Catalunya, que em van obert, obrir aquest món tan interessant i bonic de la llengua catalana. És la tercera vegada que sóc a Barcelona i estic segura que algun dia tornaré perquè deixo aquí molts amics, molts records i crec que aquesta experiència, aquests tres mesos aquí han sigut inoblidables. Adeu!